Buenos días queridos compañeros, estoy tratando de, hacer las prácticas de VLAN, he hecho un pequeño tutorial. Eh, vamos a comenzar con estas, estos pequeños dispositivos que ya están colocados aquí en la pantalla. Eh, tengo las IP para la primer VLAN, la VLAN 10 que va a ser esta de aquí, 192.168.10.1, esa va a ser la IP para la VLAN 10 y estas son eh, los terminales con su IP correspondiente aquí tengo la VLAN B con amarillo que también tiene eh, el IP 192.168.20.1 y voy a tener también dos terminales con su IP correspondiente solo me falta colocar una una PC más, una terminal todavía no tienen ninguna IP lo voy a hacer al final voy a hacerlo ahora pero lo voy a hacer al final así como lo hizo la compañera voy a dedicar exclusivamente a configurar el switch ok entramos esto también se puede hacer este, a través de esta interfaz pero este, aquí tenemos la interfaz para VLAN y tenemos tengo el nombre, que se llamará. Voy a poner el nombre que quiera. Y voy a entrar dentro de esta interfaz. Nuestra tapilándera. coincide con la que tenemos aquí, porque esta es la VLAN 10, la que está marcada con rojo. para la VLAN 10 la activo con no shutdown y me voy a cargar las interfaces ahora interfaz, aquí están todas las fases de ¿Eh? la 1, la 2, la 3 y la 4 están eh, en app conectadas y esas son las que voy a utilizar entonces la 1 es esta la que va a la PC 0 y la otra va a ir a la PC 1 ok estas dos van primera con la otra. de las VLAN. Eh, empecemos ahora con la VLAN 20, que va a ser exactamente lo mismo. Prácticamente es un copy, lo que estoy haciendo lo que está arriba. obviamente no necesitamos poner ni la máscara porque al cerrar automáticamente le pone obviamente, una red más grande, pero yo creo que más que todo es cuestión de tener todo muy bien ordenado. Si está ordenado no va a haber problema. yo creo que una de las formas de ordenarse es crearse una pequeña tabla de qué bilanes se van a crear y qué PC se van a asignar a esas vilanes Ok, esto ya está listo. Vamos a hacer una pequeña prueba de Aquí, aquí tiene que funcionar. Están dentro de la VLAN. Oh, perfecto. borrarla. De aquí, aquí. Tiene que funcionar. Ahí está. Y de aquí.